Okay, ni lah dia setting controller propeller dengan drone so ni dia bagi extra cable so not bad lah sebenarnya kalau nak charge USB-C dengan uh, apa ni uh, micro SD uh, ni USB-C dengan USB-C so boleh pakai extra propeller extra joystick yang ni uh, daripada bateri ke power bank. So kat sini ada USB kalau kau naik uh, hutan ke naik mana ke kau boleh charge pakai power bank. And then kita ada ND filter ni lah. Okay, dia bagi 3 16 64 dengan 256 Okay, untuk ni aku pun tak tahu So yang aku tengok video orang lain buat Cabut semua stiker Okay Stiker semua kena cabut Gimbal protector ni pun kena cabut sebelum fly Yang ni untuk uh, jaga gimbal dia sebab very sensitive So kalau sebelum masuk dalam bag Memang kena tutup lah benda ni Dengan stiker lagi Okay nanti tengok macam mana nanti hasil dia ok so A akan letak dekat A and B akan letak dekat B ok kita tengok hasil dia Rasanya cukup ni Sebab ni ada spare